Gracias. Eh, eh bueno, ah, bueno, como veo que todos apuntan hacia allá, hacia allá voy a apuntar. Muy buenas tardes. Eh, uh, la verdad que es un, es un privilegio compartir este espacio con ustedes, por supuesto uh, aquí con mi colega Gilberto. Y, bueno, yo voy a iniciar esta charla y lo primero que queremos compartir es que este es un trabajo que estamos haciendo en nuestra uh, comunidad. Lo que estamos haciendo... Eh, a ver si me funciona. Let's see if it works. que de repente soy medio torpe en esto, disculpen. Bueno, venimos a compartir lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra comunidad de Yucatán, en el sureste de México. Nosotros estamos ubicados en esa hermosa península donde se encuentra el castillo de Chichen And y antes de que Gilberto pueda hablar ah, él como, como presidente del Comité Técnico del Yucatán, antes de que él the contar nuestra historia, nuestras vivencias, nuestro operaciones, lo que nos motiva es compartir cuál ha sido parte de esa historia, parte de lo que a nosotros nos ha tocado uh, caminar, pero no caminamos ah, solos, caminamos um, en conjunto con ustedes como comunidad uh, junto con nuestra comunidad de algunos uh, organismos eh, estratégicos de México y con nuestra comunidad local. Estamos construyendo un ecosistema. Un ecosistema. Eh, la presentación no me voy a poner a leer, la verdad es que hay información que dejamos oh, que pueda servir uh, como apoyo a otros colegas que están con inquietud de emprender una comunidad que está emprendiendo un proyecto intercambio. Entonces, de aquí, de esta características solamente voy community, a, so I'm just going to eh, esta that que es una asociación de lucro, es non-profit uh, social uh, civil eh, society. Eh, fue fundada o fue creada el 13 de uh, on eh, uh, inició operaciones. Pero aparte que iniciamos operaciones February 2021. But que también igual en also had to face other challenges when we started our operations. We have a corporate uh, government, we governance, we have a, a uh, steering committee and a technical committee, and I'm going to share the, the work of uh, the network operators that build eh, this ecosystem, where we consider the ISPs, in this case the content uh, uh providers, the governments, the universities, que estamos haciendo es construir en confianza An ecosystem eh, based on the trust of a community. Can you believe that I can't see this uh, because the reflections Estamos construyendo una, comunidad eh, basada en la uh, en los, mm, intereses en uh, por supuesto, de lo que nosotros aprendemos de estos nosotros eh, vamos compartiendo con nuestra comunidad de a través de la vamos adoptando y uh, considerando todas esas buenas prácticas desde el uh, inicio de la uh, Algo muy importante eh, que nos, gusta compartir es que para dar un poquito de orden, un poquito de, de estructura la construcción de un ecosistema, eh, nos basamos en tres ejes de acción, que es, la construcción de la infraestructura, también igual de los servicios, y a la adopción de buenas prácticas. Eh, también igual nuestro central construcción de comunidad, esa comunidad que es la que eh, nos, en este caso, eh, no solamente la local, igual nos sentimos identificados a nivel nacional, inclusive con otras organizaciones, con nuestros demás colegas de IXPs que, van, que ya existen o que van en surgimiento en México. Y, por supuesto, nuestros entrenamientos, todo lo que es esa formación especializada. Ultra, los desafíos que nosotros hemos ido documentando en este camino, en esta historia, solamente los que están subrayados que vamos a compartir en este espacio, es qué es lo que hemos vivido en el inicio de operaciones, qué desafíos presentamos en el tema de alojamiento y, en este cómo estamos haciendo frente a la adopción de buenas prácticas como es es nuestra comunidad, no solamente Gilberto esta es nuestra familia de por un consejo directivo, por un comité técnico que está representado por los socios, y también que la, Eh, that in this case, well, eh, eh, that will mm, directamente o que en algún momento ya están trabajando en la construcción de capacidades para poder um, en algún momento working at capacity building to get to the IXP. Bueno, entonces, eh, antes de the floor to eh, eh, solamente queda compartir que cada una de estas organizaciones uh, son los que nos han acompañado en todo este camino. Muchas gracias. buenas tardes a todos. Thank you. Good afternoon, pues everyone. It's a pleasure to Carmen was telling you, I'm going to talk about the lessons learned at y recalco efectivamente eh, todo lo que I want to highlight indeed everything we've gone through, everything we've learned, everything eh, we've experienced, eh, and the, the organizations have supported us uh, throughout our journey so, uh, so, to make what we're showing today possible. Part of what we had to do at the beginning was switching este, papel, plan todo lo que, lo que era requerido para poder eh, plasmarlo, desde uh, luego, ya en las, configuraciones de cómo iba a, funcionar el, IXP eh, de los uh, segundos puntos es el, el Manager una um, plataforma esencial para, para, todo el, el, el trabajo que, se ve reflejado en el IXP. en, nos uh, da toda la información necesaria por todo el, que se realiza, el intercambio de tráfico, y nos ayuda también a, a, uh, a saber las estadísticas, el volumen de tráfico que, estamos compartiendo entre los distintos miembros que, que comparten eh, Internet en, el punto de internet. Uh, pusimos también el server, the utilizamos BIRD, RPKI Validator, y Validator eh, and habilitamos una, una mesa de ayuda. En parte de lo uh, importante que hemos plasmado con nuestros miembros es poder apoyarnos entre sí, el poder dar una respuesta oportuna cuando alguien tiene una necesidad. Desde luego que, que es, eh, para ellos de mucho valor que podamos eh, dar una solución en el momento que se presenta un incidente. Eh, tenemos las alertas y ah, monitoreo pues, de NACIOS. Eh, uh, tomamos toma de uh, decisiones sobre el uso de qué virtualizador utilizar. Parece algo tan simple, pero tomamos y estudiamos opciones para usar un virtualizador eh, y escogimos, ahí lo, lo, puse para que lo, seguramente muchos lo, lo conocen, elegimos eh, Pepi, lo cual eh, en tiempo después voy a comentar en un momento por qué eh, realmente confirmamos que una gran decisión para, para nosotros y por los retos que enfrentamos en, eh, tuvimos harto volumen de, de capacitaciones, no dejamos de capacitarnos desde el inicio, nadie nos, nos, nos dijo previamente o no es algo desde luego muy uh, común encontrar un ABC de, de, cómo hacer un ways of how to estar en diversas um, organizaciones o, de or in different ways that an, IXP también, especially in our para, to be ready cierta, con la conexión de los tres primeros um, miembros, tuvimos ahí acompañamiento, apoyando de, de y las diversas organizaciones que ya mencioné, para que todo esto vaya sobre un paso seguro que podamos ver el intercambio de uh, uh, inmediato. Uh, y también eh, algo muy importante que hicimos, el registro de las plataformas en PNDB y XPDB y Manners. Eh, seguramente ya en los días previos ya, ya vimos mucho sobre este tema y, y PNDB fue, fue muy importante eh, entender que tenemos que estar presentes en PNDB para que los CDN puedan ver y tengamos la presencia como might see us, eh, pues en el mundo. Uh, would be present there in the eh, world. Brevemente, parte de lo que hicimos con el trabajo de, de, switching y el esquema de direccionamiento fue uh, identificar todo el direccionamiento que um, tendríamos que organizar para IPv4 y de igual manera lo hicimos para IPv6, de manera que al momento que los miembros ya puedan unirse e interconectarse, poder asignarles lo, correspondiente para, para que esto sea posible. este es, bueno, algunas pantallas de nuestro ISP e Manager. en, la, parte izquierda vemos claramente cómo estamos eh, compartiendo el tráfico, es la matriz de, compartición de tráfico entre los diversos ASMs de, nuestros miembros. Vemos uh, pues, la, gráfica de la compartición de tráfico how eh, traffic el y así mismo podemos verlo por cada uno de los miembros y vemos el, listado de, de, la velocidad y el registro que tiene cada uno de los miembros que al día de hoy comparten tráfico all of them that share eh, uh, Tenemos eh, las pantallas del Here server y el route server eh, and looking glass precisamente a, uh, tener este, esta claridad en, la de tráfico que se uh, está dando y, el RPKI Validator y se ocupa la herramienta de monitoreo y administración de IXP Manager donde se dan de alta los asociados include the members to the exchange node. In this image, you have an eh, example la, that shows you the validation of our PKI for a certain uh, Tenemos el, el, mon We el monitoreo con Score y tenemos nuestra plataforma de, de helpdesk que nos ayuda, como les comentaba, a dar un mejor servicio eh, proactivo y luego reactivo a lo que nos, course, también nos manifiestan los miembros que puedan tener bajo sus incidentes if, uh, que, nos hacen llegar report incidents. La plataforma divin como comentaba, ya tenemos la, presencia que cuando empezamos a conocer la, necesidad de estar en presentes y, que los pues es, algo elemental y, básico para que podamos tener Y el último desafío que hemos tenido en en, este último año fue la decisión de cambiar de domicilio de, nuestro IXP. Nosotros uh, iniciamos un IXP, el IXP en el norte de la ciudad, lo que vemos ahí representado en el, punto verde, y posteriormente por, por temas de, crecimiento, uh, proyección y, uh, lo que necesitaban nuestros miembros y, la las e que también estaban eh, por llegar o, porque estábamos en, plática, eh, tomamos decisiones muy fuertes, no fue nada fácil tomar la decisión de, cambiar. Y entre las evaluaciones que realizamos fue el tema de ubicación, el tema de precio, el tema de infraestructura y servicios que se pueden ofrecer en, el determinado data center, espacio disponible para crecimiento, que es lo que comentaba, la neutralidad, conectividad, y valor agregado. Uh, Aquí eh, vemos algunas imágenes del trabajo que estuvimos haciendo para, la portabilidad, uh, eh, el, cambio de, domicilio, uh, tomamos la decisión y lo realizamos en el periodo de uh, enero a mayo 2022 y logramos realizar este cambio de domicilio sin apagar ningún servicio de IXP. Para ello, eh, lo que les comentaba, en parte, el elemento fundamental fue la virtualización que tenemos por medio de, de nos permitió en, entre los equipos de, de redundancia, trasladar primero aquellos equipos que que son uh, primarios, pero los, convertimos en secundarios para ese instante y dejamos vivo el IXP. Una vez que ya estábamos en el nuevo data center, fue transparente pasar todas las máquinas virtuales al, nuevo data center y terminar de migrar todos los equipos que habíamos dejado previamente en el anterior data center. Y aquí algo del trabajo que, que se estuvo realizando. Por último, de mi parte, como comité técnico, trabajamos en, como comunidad as técnico en las políticas de peering, las políticas de road server. Esto fue algo muy necesario para la sana convivencia y claridad para nuestros miembros de cómo deben estar trabajando, cómo vamos a convivir para que podamos eh, tener un orden en el compartimiento de, del tráfico. Gracias. Gracias, Gilberto. Bueno, pues casi estamos llegando al, final de, de presentación. Eh, aquí nada más es para this compartir es lo que estamos haciendo en este momento. con eso vamos a estar concluyendo. Well, that eh, will be closing oh, this bueno, presentation. ICSI, so, eh, gracias al apoyo que thanks hemos tenido con, received from Society, Internet Society, and LACNIC, estamos participando de, de y estamos ayudando a nuestra comunidad de, de participantes de asociados de ICSI, uh, ICSI a, a, que igual participen en el programa de operadores de red que tiene Manners, uno de, de, de sus cuatro programas. ¿no? Eh, inclusive aquí el este asociado que se llama RAM está igual por acá. Entonces digo, es, es, o sea, la transmisión so es que la comunidad ICSI también igual conoce de esta comunidad, conoce quién es LACNIC, conoce quién es la comunidad de LACNO, conoce quién es LACNIX, entonces eso es lo que igual tratamos de transmitir. This is what we try to communicate. This is no community that is in isolation creating an ecosystem, but rather this community really feels part of this family, of this community para ir acompañando a la comunidad de asociados que a los están en proceso para que eh, puedan participar igual de, de Bueno, nosotros trabajamos en una agenda en común, eso es lo que nos rige, siempre hay un acuerdo. Eh, ahora, como bien mencionó Gilberto, trabajamos en portabilidad hacia el nuevo sitio, estos son algunos de los puntos que estamos y eh, seguimos trabajando en este año. la de versión 6, que allí nos estamos apoyando, buscando cómo, cómo, cómo nos, vamos a, a ir apoyando en este caminito. Y también igual, bueno, eh, también igual estamos buscando la vinculación pues, con, con practicantes de universidades para que igual los formemos y eh, ellos posteriormente puedan participar o puedan eh, hacer sus prácticas con los asociados, pero ya con conocimiento previo ¿sí? de gobernanza, temas básicos de Y estamos trabajando muy fuertemente en estrategias para incrementar nuestra masa crítica e trying to increase the critical mass of volume for traffic exchange. Bueno, ¿qué tenemos en proceso? So eh, estamos pipeline? justo en estos días, estamos en la puesta de operación por fin de nuestro propio tránsito internet, que nos va a servir igual eh, para poder dejar en operación nuestro primer caché, nuestra primera CDN. A través de este mismo enlace de, de tránsito eh, tenemos igual comprometido el poder liberar por nuestro colector de rutas, el DNS reverso, un servicio de anchor de Atlas, igual Root Server. Esto gracias a un apoyo de LACNIC con infraestructura. Entonces ya están listos los servidores, ya están configurados o algunos están en proceso, pero lo que nos hace falta es este ese primer punto, poder dejar liberado este También igual estamos preparando la llegada de nuevos miembros que están viniendo de otros estados de la península. La península está compuesta de tres estados, ahora hay uno que está llegando de Campeche. Y también igual algo muy, muy importante, aunque sea este un espacio técnico, es muy importante la technical space, collaboration, and the community is very important. We con el ejemplo que ustedes nos dan en estos espacios de poder colaborar y ir de la mano y haciendo una agenda del común con nuestros colegas de IXP que hay en México, como es el caso de Citi, aquí tenemos a Silvia, tenemos igual a Mercedes, que también igual que se encuentra Mauricio Flores, y también igual de IXP de Monterrey, este, eh, representado in esta, also este represented in this event by Salvador Vaquero. So we're all one single momento, community. At a given time, we will also learn how they have been overcoming these challenges. This is one of the things that we consider eh, is eh, very solamente, important. Eh, nos queda eh, so, a nombre de de la familia de ICSI, ICSI eh, agradecer a Internet Society, Mexico, Edmundo, thank you very much, and of course, Socium. so thank you very much. And Gilberto and myself are here at your disposal. Thank you. Bueno, eh, We have time for two eh, questions. There's a remote question from Henry Godoy, which I will be reading out. Eh, dice Henry, on your work. Me gustaría saber cómo se realiza la documentación de toda la red. Hay un equipo específico o personas responsables. Se documenta inmediatamente cada vez que se cambia alguna información y saber si se utiliza algún software para ello. sí, qué, bueno que, well, que esa pregunta. Eh, parte de, de, lo que se comenta es que nosotros crecimos o estamos creciendo como como comunidad ah, en la participación tanto del comité ah, técnico y quienes estamos involucrados en todo el, ah, pues, trabajo y el proceso del, IXP Yucatán, pues lo hacemos como, actividades adicionales a, nuestras, labores, ¿no? Aportamos desde cada uno de los miembros que, cambiamos intercambiamos tráfico o que pertenecemos a la asociación, aportamos de nuestro tiempo para que, para que todo lo requerido, incluyendo el soporte que, mencioné, pueda, pueda ser efectuado por cada uno de nosotros. Y sí, inmediatamente eh, lo tenemos todo documentado, no, utilizamos algún software específico, pero sí eh, tomamos acciones y documentamos y tenemos la, mesa de ayuda, todo ahí también eh, queda registrado. there. Gracias. Thank you. Gracias, Thank you, Henry. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, al micrófono. Microphones are over there? Hola, buenos días. Eh, la verdad es que solamente quería a, Denis, Gilberto de, de por, los precedentes que están sentando en cuanto a organización. La verdad es que está bastante bien estructurado. Hace rato que presentaba Douglas el tema del buen comportamiento de MXP yo <laughs> decía, ahí el manual de usuario ah, de MXP, o sea, los ah, checklists que tenemos que hacer. Pero pues la verdad, todo se construye en el camino. Entonces, ah, eh, conociendo ya la historia y con los detalles, me parece que es una labor eh, bastante importante eh, y que al menos yo como representante de IX Monterrey tomo para poder, digamos, hacerlo más rápido, más eficiente y tomar las mejores prácticas. Creo que ayuda, ayuda muchísimo, al menos en nuestro proyecto, y yo espero que también ayude so hopefully this will be a gracias. to others as well. Muchas Thank gracias, you. Thank you, Salvador. Bueno, eh, si no hay ninguna otra no pregunta, questions, eh, un aplauso para Carmen y Gilberto. Carmen and Gilberto, a big round of applause.